Karena mulut, badan binasa itu. Kendati butut, tapi tetap ingin kuasa itu. Terpaksa saya kasih kritik pada Pak Jokowi, karena nggak mungkin saya kritik Prabowo, dia nggak kuasa ngapain. Jadi kembalikan sifat intelektual dalam politik Indonesia karena negeri ini didirikan oleh pikiran bermutu. Dan sekarang pikiran bermutu itu diambil alih oleh para demagog yang sekedar upaya untuk mencari margin elektabilitas. Yang kita perlukan adalah gagasan besar yang bisa memastikan bahwa negeri ini akan tumbuh dengan akal pikiran yang baik.